买好吃的，买好吃的哥哥吗？那小钱那才是大钱，红色的是大钱，你那都是小钱，这个钱大，红色的大。这个。啊，我的钱包乖乖乖乖合不拢啦！我马上给你，那个一个红包。 <laughs> 给你个红包。 那谢谢。你打个么好。嗯。我拿的好。妈，的小人卡啊？小人卡哪里有小人卡？我是小人卡。我看见你的小人卡嘞。小人卡两个，两个冰墩墩。两个冰墩墩啊？一个冰墩墩，那个什么，那个玩具吧。给我。这谁呀？哇，这这宝典。 <laughs> 好， <laughs> 我今天估计还没吃到，还没吃到，蛋太多了吧？好吧，蛋个。来，那个，喂喂，还没吃，还没吃，你就嘎嘎，刚刚那么听话。蛋饺夹，小飞机，蛋嘎嘎。 你去洗澡哥哥，哥哥开不开心？ <laughs> 哥哥跟那个被迫营业，哥哥被迫营业，房子在嘎嘎，哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀！啊，就嘎到下，去了？咦，什么？嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿 你这一身汗，又忘了白洗白洗澡了。你每天没有什么？嗯。你没有什么？有嘎嘎。笑脸。还有嘎嘎。鸭子。鸭子啊？嗯。打了吗？那我们妈妈打。了。我们到呜，开剪了，开剪了，呜，开剪了，开剪了，呜。我看到笑脸了。耶！放出个什么来？这是什么？这是什么？ <laughs> 嘎嘎在里面， <laughs> 谁要说嘎嘎？嘎嘎在里面我看看， <laughs> 耶，嘎嘎都被你睡扁了。啊！我我要吃面面。面面那是泡面，不是便便。来，嘎嘎。我这个碗。跟他拿个拿个小碗给他。搞个小碗来，三碗。没有没有，拿个小碗。拿小碗就够了，再没人吃了。 等一下，哇，好吃的，那边那个是什么？鸡蛋。那边那个是什么？鸡蛋啊！次你挖鸡蛋给我吃，挖鸡蛋给我吃，挖鸡蛋给我吃。鸡蛋，我我要，我要。等一下，我跟你讲，等一下。我要鸡蛋。等一下呢。他吃不了那么多，你不用搞那么多，搞一点点就好，他意思一下。 拿个手拿嘛，真找不到鸡蛋，找不到鸡蛋，我我要妈妈的，给妈妈的，交给妈妈的，给妈妈喽。给妈妈喽，明明是你自己的好吗？你就给妈妈喽。再放着了。讲讲个鸡蛋。 面面两个鸡蛋呢。